ғабдулла қай эш тынма эшлә эй сабый біл. Тәңреден ішлерге көн эшләп орығаштын берілгендір тынышықларға тін. йокларга төн иртә дәрсің та язарга дәрсең укырга тытын тынма эшлә Тұрма тик тынсаң тынарсын жымға күн. күр ничек эшли қияш, Ирте таң аттыра кенізен көктейізі хәмкін бұйынша яқтыра. Сыңра арыған тіслі, ол иреніп кенә тауға бата. Иқлы рәхәт, ял итә, һәм жер йықлата. Син қияштан үрнәк алсаң, иждихат итсәң әгәр, күп арасында қияш көк, ялтырарсың бір заман.